भी मिला सकता हूँ is. Yo, what's up mga katrops? So, kumusta, kumusta slide dyan na mga trap? So, makain na naman tayo ngayon ng isang malupet na tomato ng Saudi Arabia. Yan. <laughs> And, Jirjir. So, yan. Alam nyo na ako ano to. So, ito yung Jirjir o yung spinach. Na maraming benefits to no, sa ating katawan. <laughs> Yun. So, totoo na tulong no, sa ating uh, kalusugan or yung Georgia na tinatawag So, napakasarap na yun. Yung iba, hindi kinakain ko kasi hindi nila kaya yung lasa. Pero iba ko lang, no? <laughs> Makakaya natin yung lasa, mga katrop. <laughs> So, yun na nga na. So, tara na. Bago pa natin umpisahan, no? Umpisahan na natin. <laughs> yo, yo, so, yo, yo, yo, mga katrop. So, meron tayong sinama, no? Para masarap yung kain natin. And so, gawa ko to, mga traps no? Siyempre, wala dito yan sa Saudi, kaya ginawa ko. And, chili. Yan, so, chili, man. Siyempre, may ligtas sa chili, you know. So, open na natin. So, lagyan natin na sinamak itong ating uh, mangkok. so ready to fight. ah. Okay, so, tikman na natin ang one. Atrap. Ah, tikman na natin ang Joey Jote. so, mga traps. Yan, no? Tikman na natin. <laughs> so, yung kamusta, kamusta no, sa mga viewers ko dyan, no? Laging sumasumabay sa akin. Maraming maraming salamat! Woo! Thank you, thank you naman marami na may shout sa aking mga pamangkin, no? Diyan sa Stansya Iloilom, may shout out sa inyo dyan, mga trap. Sa mga classmate ko, may, may shout sa inyo dyan sa Rosario Cavite. Ayan, may shout out sa inyo mga katrap. And sa nag-iisang prinsesa ng buhay ko, si Princess Sophia na I miss you. So yon, pisan natin. Siyempre, bago natin lantakan, no? Pasawunan natin sa sili. Sa sili. <laughs> pa nagasa ko na itong mga trap. So, yan. <laughs> Tastes good. Ah, um, Shoutout na natin ang konti. <laughs> Nagbabalik, nalulobot yung camera. <laughs> so, change battery. So, yun no, mga traps. So, tara na. Umpisa na natin ulit. Ah, <sighs> so, so natin sa suka. So, yung girgir no, sa Pilipinas, orogula, no, kung tawagin, orogula. <laughs> so, girgir sa Saudi Arabia, no, mga traps. Grabe yung nasa nito. guys. Yung kamatis sa Saudi Arabia, may kalakihan. Ayun, sobrang tamis. Na matamis. So, the best yung kanilang mga ano dito. Mga gulay. Ganun sile. Kaya may mga, mga OFW, hindi nila gusto yung lasa nito. Pero ako yung fairness, nagustuhan ko. Kaya, sarap. Gusto natin yung kamatis. So yun mga top. Maraming maraming salamat sa panonood, no? Thank you, thank you marami. Ayan. Thank you, thank you. So yun, tapusin natin yung video na to, no? Ubusin ko to. Yun, thank you, thank you marami. Bye-bye! <laughs> Woo!